use. Hai guys, Assalamualaikum Okay, kembali kita dalam kereta Hari ni aku nak makan ramen baru daripada Family Mart Nampak tu? Family Mart kat belakang Dia ada dua jenis, original dan juga spicy Dalam tu ada yang apa ada telur masin dan juga chicken rulit ha, ah, Chicken rulit Tapi, aku nak beli dua-dua Satu dengan telur tu, satu dengan ayam Tapi ayam tu tak ada pula Jadinya, cancel lah order Aku cancel order Aku <laughs> beli satu je spicy Bersama Bersama telur ha. Tapi telur tu pun dia tak Dia tak apa Tak potongkan untuk aku siap-siap Tapi sabar Dah lah pagi ni Aku nak makan ramen pada pedas Aku ada yang spicy lah Tengoklah kalau rajin Patutnya aku nak buat yang spice original tu dengan telur yang spicy yang dengan ayam tu Tapi tu lah Tak ada pula Aku nak makan pedas pagi pagi Minalah air susu pisang guys Marilah kita makan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana fima razaqna Banar amin Tapi dia macam dah terpotong sikit ke tak? Ha. Dia macam dah belah sikit tapi tak putus Terasa kuah dulu okay? rasa kuah dia bismillah pedas tapi dia tak sama pun macam yang sebelum sebelumnya ada kuah ada ada aku ingat macam tu lah tapi macam tak, tak, tak sure lah rasa bukan tapi dia macam ber, lebih berminyak yang ini rasa dia rasanya lah ajak aku rasa lagi sekali hmm. lepas tu aku tak tahu lah nak explain rasa dia macam mana Aku rasa ni mi dia je Aku ingat dia potong dah telur ni Nampak Dia tak potong Dia gigit lah aku tak tahu nak explain rasa dia macam mana Dia pedas-pedas memang pedas Tapi dia berminyak-minyak sikit Tapi ramen dia macam plain Sebab memang style rasanya ramen Jepun macam ni Dia lembut tapi dia macam plain Tak ras tawa Lepas tu kena makan dengan kuah tu okey lah Tapi memang pedas Lepas tu makan dengan Bila makan dengan dia punya apa telur tu rasalah masing-masing sikit lah, Macam balance lah tapi mungkin kalau makan dengan ayam lagi sedap lah kot aku tak tahu tahulah pedas dia dengan pedas yang dry ramen apa yang korean cheese ramen tu tapi rasanya ni macam lagi pedas kan lah lagi mengingat aku pun tak ingat sangat sebab nak kena makan sekali tapi yang tu pun macam pedas juga dia mengingat lah dia tak sama macam sama yang lain aku tak tapi lebih rasa pedas tu kan dia macam tak ada rasa manis ke macam tak ada rasa apa-apa tapi macam rasa pedas je sebab ramennya pun memang plain so rasa tu dari kuah tu je dengan telur tu lah wah telur masin dia ok <sighs> perut aku nanti makan tapi kalau nak compare dengan korean cheese ramen dengan korean dry ramen tu kita mestilah prefer yang tu lagi daripada yang kan? ni kan sebab tekak kita ha, lebih suka lah yang macam tu ha. lebih sedap ada flavor full lah ha. daripada yang ni macam kosong sikit tapi boleh je nak cuba kalau korang memang suka Jepun punya ramen eh. Jepun lah kan ni aku rasa dah sebab tori-tori tengok dia punya lauk pun hmm, macam tu je okay, kita makan lah lagi sikit okay? sebelum aku tutup video ha, kalau dia punya yang spicy pun rasa macam ni kalau original aku tak tahulah rasa dia macam mana mesti rasa ori je tapi memang pedas gila macam samyang lah level pedas tu ha, kalau korang nak cuba boleh lah cuba aku tak tahu lah aku akan cuba yang original ke tak sebab yang ni pun belum tentu akan habiskan okay tapi okey lah sebab ada rasa pedas tu kan walaupun dia tak terasa aku nak tutup video jap dia kalau lauk dia ayam ke ha, macam lagi sedap lah kita tak suka makan ramen kos-kosong dan lauk ni lauknya telur je macam bosan telur masin pula tu sebab tu lah dibuat dengan telur masin sebab ramen pun macam tak ada level sangat ni eh, susah tu itu je video aku untuk kali ni untuk try ramen terbaru daripada Family Mart Korea, uh, Jepun punya dan aku rasa dia okey lah biasa-biasa je pedas uh, cuma kalau nak banding yang Korean punya aku prefer yang tu lah daripada yang ni tapi kalau korang memang minat ramen-ramen uh, macam ni minat ramen mestilah boleh uh, memang suka lah good ok terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku selama ni apa pun Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe Ada yang belum subscribe, tolong untuk subscribe dan juga tekan loceng uh, Berpun, see you guys in the next video, bye